كان هناك شاب يدعى جون وفتاة تدعى ماري التقيا في المدرسة الثانوية وكانوا يحبون بعضهم البعض منذ اللحظة الأولى التقوا فيها بعد التخرج من المدرسة الثانوية، انفصل جون وماري عن بعضهما البعض بسبب انتقالهما إلى جامعات مختلفة، لكنهما بقيا على اتصال وتبادلا الرسائل الإلكترونية والهاتفية باستمرار. بعد أربع سنوات من الدراسة، عاد جون إلى مدينة ماري والتقى بها مرة أخرى. وجد أنهما ما زالا يحبان بعضهما البعض بقوة وأنهما لا يستطيعان العيش بدون بعضهما البعض وقرر الزواج بعد فترة وجيزة لم يكن لديهما الكثير من المال لتنظيم حفل الزفاف لكنهما كانا سعيدين لبعضهما البعض وكان الحب هو ما يهمهما بشكل رئيسي وقد شهد حفل زفاف عائلتهما وأصدقاؤهما المقربون فقط بعد الزواج عاش جون وماري حياة سعيدة معا وكان دائما يعملان على دعم بعضهما البعض وتحقيق أحلامهما وعلى الرغم من مواجهتهما بعض المشاكل والتحديات في الحياة، إلا أن حبهما لبعضهما البعض كان دائما مصدر قوتهما وسعادتهما. وهكذا انتهت قصة حب جون وماري بزواجهما وعيش حياة سعيدة معا، وتظل قصتهما ملهمة للعديد من الأزواج والأشخاص الذين يبحثوا